Выиграй крутые призы уже сейчас! Выбери коробку, открой ее и гарантированно получи один товар. Чем дороже коробка, тем ценнее призы внутри. Ты можешь открыть одну коробку в день полностью бесплатно. Проиграть просто невозможно. Уже более полутора миллионов человек испытали свою удачу. Поспеши! Сейчас действует акция плюс 20% к первому депозиту. С Runbox выигрывает каждый. Скоро будут нужны такие песни. Вот сейчас они вроде бы кому-то и не нужны, там, но подождите чуть времени. какой взгляд у нас, смотрите, какие эти лиси, лиси. как они глазами играли, брат, посмотри, посмотри. Посмотри, как глазами играют, посмотри. Вот нереальные, а, такие вообще. Да, конечно, сейчас уже все. Сейчас играют только на моих нервах люди. О, Муравьев. Позв... А, Муравьева, позвони мне, позвони. Опа, хиты вошли. Просто. Робсон, конечно, я не смотрю, брат. Я чисто поглядываю, брат. Вот она. Какой стиль просто. какое музло. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Представьте в те времена, какие это дикие хиты были. Вы просто представляете себе? Мне кажется, вы не представляете, ребята. Мясище. Это просто мясище. Как она играет. Мясо. Ё-моё, что за творчество тогда было великое. Великое. Хоть вот Вроде как это было попсой в те времена, но это просто же месище просто. Или вот это моя любовь, вот просто, вот это реально моя любовь. Кто не знает этот мультик, тот тут вообще... Между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, нам утро Ночь пройдет, пройдет пора. Муслим Магомаев, слышь, сколько реверба на голосе, братан. Шарил, шарил. Я этот мультик обожаю. Как он красивый. Вот такую музыку надо детям прививать, ребята, вот такую. Вот такое музло должны дети знать. Вот мои дети будут это знать сто процентов. Что у нас там дальше? Как же хочется а. слопать этот сочный цезарь А ну закройся. Бургер Кинги кушать не полезно. Вот он. Видите? Я вот это люблю песню. И реклама Каспийского груза. Они говорят, им нельзя рисковать, Потому что у них есть дом, В доме горит свет. И... Вот почему у него столько хейтеров было, потому что он был не похож на других. Спасибо всем, кто пишет приятности. Да были хейтеры и до сих пор пишут, да он то, он это. Да, мне тоже нравится. Ой, как актер, он тоже очень крутой на самом деле. Согласен. Не сплю на студии, работаю. В перерыве, решил чуть посидеть с вами, пообщаться. Показать вам что-нибудь крутое. Спасибо, <laughs> спасибо за гордость Осетии. Спасибо большое. Я очень стараюсь, очень стараюсь. За окном летит кап. покажу больше. Я не буду этого выпускать. Не буду. Не выпускаю больше такое. Танцевальный вечер. У -у -у. Танцевальный вечер. Танцевальный вечер. Что захотелось рисовать опять Одиночество присело рядом Высоко, да От приобретения до утраты Ну хотите поставлю один раз послушать Нику, можно им поставить послушать? Mm -mm. Нельзя? Ну, что, не заслужили еще. <laughs> Да пустак разочек еще. Разочек можно, да? Один всего лишь. Ребят, поставить вам. Давайте сейчас подряд будет 100 плюсов, короче, я оставлю. Робсон пишет тормози. Ну тут просто такой душевный трек вообще, просто не представляете себе. А это слышишь, А. Сколько людей? 610 человек. Много, да? Ну да. Тут, тут уже опасно, да? Ага. Ну не знаю, не знаю. Угу, плюсы поехали. Ну Блин, я вот думаю, надо, надо или нет. Да я не издеваюсь. Вообще-то. Я просто не, вообще не, такое не собираюсь выпускать. У меня аж танцевалочки больше. Я по танцевалочкам двигаюсь. Надо, надо, Сергей, врываться. Нико, давай твое последнее слово и посмотрим, э, что они скажут, если они... Не надо, пусть это останется. Что сказал, бро, дело, я сто еще не насчитал. Раз выпускать не будешь. Если не будешь выпускать, то включай. Этот кажется, номер карты скину, если... Ну, если это новый трек, то лучше до последнего держать. На самом деле, да, вы вот, я, я, я с вами полностью согласен. Слышь, что ты, mm. Надо не, не 100 лайков насобирать, а я сейчас номер карты скину. Если насоберется... Робсон пишет, выключаю. Да просто я его сейчас я его включу, то какая-то часть его сразу запалит. <laughs> Полюбит, да, полюбит. Тогда уже у меня не будет варианта его не выпускать. так он хоть лежит просто. Робсон аргументы, почему его не ставить. Типа нельзя полить все новое. Включи, я тебе сотку на карту кину. Че? Да не, братан, я хочу, чтобы такая, как я люблю. такая. Ну да, ну не, не, не, борода. Дальше, дальше, вот, вот ну, такое, понял. Борода. Не, не, не, не. О? Ну вот это да, согласен. О? Ага, ну это уже да. Ну не, не, не, не. Прошу не зазвездись. Вот от чего мне звездиться, ребят? Уже что я такого сделал, чтобы звездиться? Я не понимаю. Не надо ставить, лучше выпускай. Не варик, запись экрана. Робсон, да я понимаю, что запись экрана. Ну, хотите, я пару, пару слов поставлю? Пару слов, самое начало поставлю вам, и будет как вам отрывочек, который, если прям создаст, вот, э, создаст вам атмосферу крутую, то я его выпущу. Если не захочу. Если хоть одно видео в каком-нибудь паблике или у кого-нибудь залито будет, то не выпускай. Да не, а чё это? Не выключай, выпустишь и послушаем. Пусть терпят. Блин, вот вы злые. Робсон, что такое злой? Ну, блин. Я его не хочу выпускать в том-то и дело. У меня танцевальный вечер будет когда-нибудь. А вот это я не хочу выпускать. Это слишком такое личненькое. Давай, ставь уже. <laughs> Ламбот. Пусть будет секретно. Ну, видишь, много людей, кто говорит, Э, не надо ставить, пусть лучше будет секретом. Наташа, ты как думаешь, можно поставить первые несколько фраз? Я же уже включил первые несколько фраз, да? Угу. Ну, я первые несколько фраз включил, так что достаточно будет, я думаю. Не вариант показывать. Все, включай, Слава. Ладно, едем дальше. Сто плюсов не было. Это как раз и надо выпустить. Думаю, можно, Наташа пишет. Отрывок поставить? жуть. А, те, кто говорят, что не надо, думают, что я его выпущу. Кусочек малюсенький. Ну давай, раз он даже просто в начале чисто кусочек поставлю. <laughs> В смысле выйти? Видишь, сразу сказал, можно. А то спать не буду, споко... буду неспокойно. Виснешь. то, что захотелось рисовать тебя, чувство присылали. Они теряли ладно, хорош. Не так все сразу. Сразу нельзя все. А качество ужасное, Нику? Да, квадратное. Да, вот достали, а?